Sisään. Moikka. Moi. Mä oon Lampi Selma. Aloitin teille viime viikolla sisustusosastolla. Siiri Pirskanen. Joo, onko tutustu? Mitä sä oot viihtynyt täällä? Tosi hyvin. Oon tykännyt asiakkaista ja työstä. Ja... Hyvä. Joo. Onko tullut ongelmia? Ei ole tullut vielä vastaan mitään. Hyvä. Joo. Mulla voit aina tulla kertomaan, jos jotain ongelmia sattuu. Joo. Kiitos paljon. Joo. No, Joo. Oli Samoin.